हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल विज्ञान फॉर यू में स्वागत है मेरा नाम है डी के कारपेंटर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विज्ञान फॉर यू ये चैनल स्पेशली दसवीं बोर्ड क्लास के विज्ञान विषय हेतु बनाया गया है साथ ही जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं दसवीं लेवल के उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल है तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपको पसंद आएगा और साथ ही ये भी आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा तो चलिए अरे देखो हम किसके विषय में पढ़ रहे हैं अभी मानव नेत्र मानव नेत्र की संरचना वो उसके विभिन्न भागों के बारे में अपन पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना तो सबसे पहले तो उसका चित्र देखिए ठीक है सबसे बाहरी परत देखो सबसे बाहरी परत को क्या नाम दिया गया है श्वेत पटल सबसे बाहरी परत को नाम दिया गया है श्वेत पटल देखो सबसे बाहरी प्रति है ठीक है उसके बाद देखिए श्वेत पटल का ही उभरा हुआ भाग कौन सा है कोनिया श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग कोनिया ठीक है उसके अंदर वाली परत श्वेत पटल के रक्तक पटल कहलाती है उसके फिर अंदर वाली पटल दृष्टि पटल या रेटिना कहलाती है और याद रखना कि रेटिना पे ही प्रतिबिंब आंख में बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है ठीक है और रेटिना पर एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं और उसके थोड़ा नीचे आओ तो यहां पर एक बिंदु होता है अंध बिंदु यहां पर प्रकाश नहीं होता इसलिए इसको अंध बिंदु कहते हैं उसके बाद जो मस्तिष्क को नाड़ियां जाती है उसको ऑप्टिक दर्क तंत्रिका या ऑप्टिक दर्व कहा जाता है यह मस्तिष्क को जाती है ना आगे चलिए आगे आइए उसके बाद ये श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग तो कोर्निया उसके अंदर देखो ये ये आयरिस उसके अंदर अपारदर्शी पर्दा क्या है ये आयरिस और आयरिस के बीच वाले छिद्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको तारा या पुतली और ये नेत्र लेंस यहाँ एक द्रव उभरा रहता है उसका नाम है काछाप द्रव और यहाँ पर आगे वाले हिस्से में भी एक द्रव उभरा रहता है इसका नाम है जलीय द्रव जो नेत्र लेंस लगाया वो कौन सा लेंस दिखाई दे रहा है आपको उत्तल या उत्तल उत्तल लेंस नेत्र में उत्तल लेंस होता है और उत्तर लेंस मांसपेशियों की सहायता से यहां पर हाँ लगा रहता है और इसमें एडजस्टमेंट करने की क्षमता होती है अर्थात इसकी फोकस दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है बार बार कमी आदि फोकस दूरी को किया जा सकता है खैर वो छोड़िए आप आगे देखिए अब इसके विभिन्न भागों के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे सबसे पहले श्वेत पटल ये रहा देखो चित्र में यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है दूसरी बात ये अपारदर्शक होता है अर्थात इसके आर पार दिखाई नहीं देता इसका कार्य है कि ये नेत्र की बाहरी आघातों से या चोटों से रक्षा करता है बाहरी चोटों से रक्षा करता है आगे चलिए दूसरा पार्ट आता है उसके बाद इसी के बारे में पढ़ेंगे कोर्निया जो हमने लिखा है कोर्निया या स्वच्छ मंडल कोर्निया या स्वच्छ मंडल के बारे में तो श्वेत पटल का सामने वाला भाग ये श्वेत पटल का ये सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे कोर्निया कहा जाता है और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रकाश किरणें इसी भाग से नेत्रों में प्रवेश करती है ठीक है और मैंने कुछ और भी लिखा है आपको कि नेत्रदान में कोनिया को ही दान किया जाता है नेत्रदान में कोनिया को दान किया जाता है आगे चलिए अब आता है कोनिया के बाद आयरिस या परितारिका ठीक है तो कोर्निया के पीछे एक अपारदर्शक पर्दा होता है अपारदर्शक पर्दा जिसे आयरिस या परितारिका कहा जाता है इसका रंग तक कैसा होता है काला इसका रंग कैसा होता है काला अब चलिए आगे चौथा पार्ट है चौथा भाग इसका पुतली या तारा तो जरा ध्यान से देखो कि आयरिस के मध्य ये देखो आयरिस के मध्य बीच में आपको छिद्र दिखाई दे रहा है ये देखो मध्य में इसी को तारा या पुतली कहा जाता है इस, इसी को तारा या पुतली कहा जाता है आगे देखो इसमें एक विशेषता होती है कि इसमें कुछ मांसपेशियां पाई जाती है किसमें तारा या पुतली के अंदर जिसकी सहायता से इसका आकार छोटा या बड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है अर्थात इसका बड़ा और छोटा आकार हो सकता है वो प्रकाश के सॉरी जो वो आंखों में आने वाले प्रकाश पर निर्भर करता है कि कितना प्रकाश आंखों में आता है अगर बाय द व मंद प्रकाश है अर्थात कम प्रकाश तो हमारी पुतलियां फैल जाती है इस तरह करते हैं ना फिर मंद प्रकाश में और अगर तेज प्रकाश है तो आंखें बंद होने लगती है अर्थात पुतलियां अपने आप ही सिकुड़ जाती है या बंद होने लगती है तो यही तो कारण होता है कि जैसे मान लो कि किसी मंद प्रकाश में अपन बैठे अंधेरे में अंधेरे में बल्ब जल रहा है सामने और यूं करके देख रहे हैं कि लाइट आएगी आएगी एकदम से लाइट आई लाइट आते जैसे वो रोशनी होगी हमारी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद वापस वो पुतली का आकार बढ़ जाएगा हमें ठीक से दिखाई देने लगे देखो उसके बाद आता है पांच नेत्र लेंस सॉरी पुतली या तारा के बाद अगला जो भाग है वो है नेत्र लेंस देखो ये रहा नेत्र लेंस आयरिस के पीछे एक लचीला पारदर्शक उत्तर लेंस होता है अब ये भी देखना है अपन को कौन सा लेंस होता है नेत्रों में उत्तर लेंस है ना कौन सा होता है उत्तर लेंस होता है ये मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर स्थिर रहता है और मांसपेशियों की सहायता से इसका आकार बड़ा या छोटा किया जा सकता है अर्थात इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है उसे समझ क्षमता कहते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे अभी देखो नेत्र लेंस होता है उत्तर लेंस ठीक है और इसी के द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर या दृष्टि पटल पर बनता है जो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है वो उसका सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है तो ये है ठीक है आगे चलो अब आता है इसके बाद नेक्स्ट भाग जो इस, इसका है वो जलीय द्रव तो ध्यान से देखो जलीय द्रव कहां कहां है कोनिया और आयरिस के मध्य में जलीय द्रव कोनिया व आयरिस के मध्य में जलीय द्रव भरा रहता है जलीय द्रव भरा रहता है ये पारदर्शक और पतला द्रव है ठीक है पारदर्शक होता है पतला द्रव होता है और एक मुख्य बात है इसकी कि ये नेत्र की गोलाई को बनाए रखने में सहायक होता है नेत्र के मतलब नेत्र की गोलाई को तो नेत्र गोल इसी कारण होता है नेत्र गोलाई को बनाए रखने में ये जलीय द्रव सहायक होता है और एक बात और है कि इसका जो अपरतांक होता है वह लगभग एक पॉइंट तैंतीस एंगस्टम के आसपास एक पॉइंट तैंतीस के आसपास इसका अपरतांक होता है आगे चलिए उसके बाद आता है रक्तक पटल या कोरोइड रक्तक पटल या कोरोइड देखो श्वेत पटल के नीचे श्वेत पटल सबसे बाहरी भाग तो कौन सा श्वेत पटल उसके नीचे एक एको परत पाई जाती है जिसे रक्तक पटल कहा जाता है देखिए ये चित्र में दिखाई दे रहा है ना आपको ये रक्तक पटल इसे कहा जाता है अब इसका रंग होता है काला अभी मैंने बताई दिया आपको इसका रंग काला होता है तो होता क्या है कि अगर मान लो आंखों में अधिक मात्रा में प्रकाश आ जाए तो इसको उसको अवशोषित कर लेता है और जो नेत्र के आंतरिक भाग होते हैं वहां प्रकाश के परावर्तन को रोकता है उस प्रकाश को अवशोषित करते अर्थात आंख में आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके अवशोषण कर लेता है और उसकी आंतरिक दीवारों पर भीतरी नेत्र की भीतरी दीवारों पर प्रकाश के परावर्तन को रोक रोकता है ठीक है उसके बाद ये देखो इसमें ये बता रखा अपने दमनी वसीराएं पाई जाती है किसमें रक्तक पटल में रक्तक पटल में दमनी वसीराएं पाई जाती है ये आ, हमारी आंखों को ऑक्सीजन और पोषण करता है आंख को ऑक्सीजन और पोषण की सप्लाई करता है है ना चलो आगे अब उसके बाद आता है दृष्टि पटल या रेटिना नेत्र की सबसे अंदर वाली परत को नेत्र की सबसे अंदर वाली परत को रेटिना कहा जाता है या दृष्टि पटल या रेटिना कहा जाता है नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब देखो ये रहा नेत्र में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ही बनता है और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है ठीक है अब जरा रे, रेटिना को देखिए ध्यान से ये अंदर वाली पद रेटिना है ना इसके लगभग मध्य में देखो लगभग मध्य में एक बिंदु है पीत बिंदु अब ये पीत बिंदु जो ऐसा बिंदु है जहां पर बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब अगर बनेगा तो वह कहां बनेगा पीत बिंदु पर और वह पीत बिंदु कहां स्थित है रेटिना पर या दृष्टि पटल पर आगे देखिए इसी प्रकार यहां पर एक और बिंदु होता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं यहां पर अंधकार होता है यहां पर इसलिए इसको अंध बिंदु कहते हैं लेकिन एक विशेष बात है कि यहां से कुछ द्रक तंत्रिकाएं निकलती है या ऑप्टिक नर्व या द्रक तंत्रिकाएं या दृष्टि तंत्रिकाएं या प्रकाश नाड़ियां कोई भी नाम दे दो आप ये निकलकर ये कहा जाती है मस्तिष्क को क्योंकि जब तक हमारा जो नेत्र लेंस है वो उत्तर लेंस है और उत्तर लेंस की हमने विषय में हम पढ़ चुके हैं उसमें उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है है ना लेकिन वो प्रतिबिंब सीधा कैसे हो तो यहां से जो ऑप्टिक नर्व निकलती है दर्तंत्रिका या प्रकाश नाड़िया ये मस्तिष्क को जाती है और मस्तिष्क उसका संयोजन करके हमारा आंखों आंखों में मस्तिष्क संयोजन करके किसी वस्तु का सीधा और वो सही प्रतिबिंब बनाता है जिससे हमें वो वस्तु सीधी दिखाई देती है चलिए आगे देखते हैं उसके बाद आता है काचाब द्रव तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में एक द्रव बना रहता है इसे क्या कहा जाता है काछाप द्रव नेत्र लेंस देखो ध्यान से यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य जो द्रव भरा है उसे कौन सा द्रव कहते हैं काछाप द्रव और इसका जो अपरतांक है वो भी लगभग एक पॉइंट तैतीस ही होता है उसके अलावा अब पढ़ते हैं अपन आंख के कार्य तो देखो बच्चों आंख के कार्य जो है वो पहला कार्य तो यही है कि प्रकाश और अंधकार में भेद करना विभेदन करना ये काम तो एक हो ही गया प्रकाश अंधकार में विभेदन करना इसी प्रकार रंगों को पहचानना रंगों को पहचानना आंखों का कार्य है क्योंकि आंखों में सलाकाएं वो शंकु पाए जाते हैं आगे देखो किसी वस्तु की स्थिति व दूरी का अनुमान लगाना कि लगभग हम कोई वस्तु है तो कितना दूर होगी और हमारे कितना पास होगी इस चीज का अनुमान जो अपन लगाते हैं वो आंखों का कार्य ठीक है और उसके अलावा एक और है वस्तु का प्रतिबिंब बनाना जो सबसे मुख्य कार्य है इसे में वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है नेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता तो है ये तो मुख्य कार्य है इसे ठीक है देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन नेत्र की नेत्र लेंस की सम, नेत्र की समंजन क्षमता नेत्र की समंजन समता अब नेत्र की समंजन समंजन समता का मतलब क्या देखो बच्चों आपने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पड़ा पढ़ा अपन ने हमारी आंखों में भी कौन सा लेंस होता है अर्थात नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है अब उत्तल लेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाते हैं उसका प्रतिबिंब पीछे जाता है अब इस तरह से अगर देखा जाए तो नेत्रों में भी वही बात लागू होनी चाहिए क्यों कैसे वो ऐसे कि जैसे मान लो आंखों से दूर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब तो रेटना पर बनेगा वो तो हमें साफ दिखाई देगी लेकिन जैसे वस्तु नेत्रों के पास आएगी उसका प्रतिबिंब तो रेटना से पीछे जाना चाहिए जैसा उत्तर लेंस में हमने पढ़ा उत्तर लेंस के नियमानुसार तो उसका प्रतिबिंब रेटना से पीछे बनना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि नेत्र में समंजन क्षमता पाई जाती है जो आम लेंस में नहीं पाई जाती मैंने कहा था आपसे जब कल मानव आँख की संरचना बताई तो उसमें कहा था कल लेंस एक लचीला और पारदर्शक पारदर्शक होता है और मांसपेशियों के द्वारा अपने स्थान पर टिका रहता है उसको अर्थात उसकी मोटाई में चेंज किया जा सकता है देखो कैसे सबसे पहले परिभाषा में देखो कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन को लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं देखो आज नेत्र लेंस की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं अर्थात देखो मैं तुम्हें दोनों ही बातें बताता हूं ये समझ लो कि हमारी आंखा लेंस है ये ये मैंने चित्र बना दिया ये लो है ना ठीक है और ये लो ये प्रतिम डेट नंबर बनेगा यहाँ पे ठीक है अब मान लो कि सामान्य अवस्था है ये कौन सी अवस्था ये सामान्य अवस्था ये अनंत से पर वस्तु कहां पे रखी है अनंत से अब यहां से देखो नेत्रलेंस की यहां से और यहां तक की दूरी के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी कहलाएगी ठीक है तो अनंत पे जो वस्तु रखी है उसका जो प्रतिम उससे जो किरणें आएगी वह सीधी कहां से मिलती है ये फोकस पे ये देखो इस पर और उसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा रेटिना पर ये रेटिना है ये क्या है रेटिना ये रेटिना मुख्य फोकस ये रेटिना होता है हमारी आंख में ये रेटिना उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है यहाँ तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी जब अनंत पे वस्तु रखी है कहाँ पे रखी अनंत पे अनंत से आने वाली किरणें सीधी रेटना पर फोकस होती है और हमें प्रतिबिंब रेटना पर दिखाई देता है स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है ये समस्या नहीं है समस्या तो कब होती है जब वस्तु नेत्र के पास आती है तो इसका प्रतिबिंब रेटना से पीछे बनना चाहिए हमारा सिद्धांत क्या कहता है कि इसका प्रतिबिंब रेटना से पीछे जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि नेत्र की जो मांसपेशियां हैं जिनसे नेत्र टिका रहता है वो लेंस को बीच में से मोटा कर देती है देखो कैसे जैसे मान लो ये तो अनंत अनंत से वस्तु थी या दूर अनंत या हम क्या कहेंगे दूर की वस्तु है अब हम यहां पर कौन सी वस्तु रखते हैं वस्तु को कहा लाते हैं इस पास में ये देखो अच्छा चितनी अच्छा, माँ आप तो समझ लो ये समझने से काम है अपनों को तो। ये लो अब वस्तु को हमने कहा लिया है पास में तो इस इस हिसाब से तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पीछे जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता तो देखना क्या होगा अभी अपन जानते हैं कि नेत्र में नेत्र की मांसपेशियां होती है जो किससे पकड़ के रखती है लेंस को अब ये क्या करेगी मांसपेशियां इस लेंस को बीच में से क्या कर देगी मोटा कर देगी मोटा करते ही क्या होगा कि इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाएगा परिवर्तन हो गया क्या होगा फोकस दूरी रेटना पर आ जाएगी वापस अर्थात इसका फिर भी स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बन जाएगा रेटिना पर तो किसमें परिवर्तन किया फोकस दूरी में तो फोकस दूरी में परिवर्तन किया तो किसने किया हमारी आंखों ने अपने आप ही तो किया आंखों ने अपने आप किया आंखों की मांसपेशियों ने अपने आप लेंस को बीच में से मोटा किया उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन हुआ बस यही तो समझ जनसमता होती ठीक है अर्थात क्या बताया मैंने फर्स्ट में आपको नेत्र लेंस की फोकस दूरी में स्वतः ही परिवर्तन होने को लेंस की समझ समता कहते हैं फिर देखो सामान्य अवस्था में नेत्र अनंत पे रखी वस्तु का क्या हुआ स्वयं अपने आप ही ऑटोमेटिक फोकस दूरी में स्वतः का मतलब अपने आप परिवर्तन होना मतलब ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दूर वस्तु रखी है हम प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं रेटिना पर जैसे वस्तु पास आई उसका प्रतिबिंब पीछे जाना चाहिए उसकी जगह कहां वापस बन जाएगा रेटिना पर क्यों बनेगा क्योंकि ये मांसपेशियां लेंस को बीच में से मोटा कर देती है बस यही तो समझ क्षमता है यही तो आपको बताना है पेपर में भाई यही चीज आपको पेपर में बतानी है क्या सामान्य अवस्था में नेत्रों नेत्र दूर पे रखी वस्तु या अनंत पे रखी वस्तु का स्पर्श प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है ठीक है अब जैसे वस्तु को नेत्रों के करीब लाते हैं उसका प्रतिम रेटना से पीछे जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि नेत्रलेंस की जो मांसपेशियां होती है वह नेत्रलेंस को बीच में से मोटा कर देती है जिससे उसमें उसका उसमें के आ, फोकस में फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है और फिर वापस प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है पुनः प्रतिबिंब रेटना पर ही बन जाता है ठीक है इसी को समंजसमता कहा जाता है